සුද්දගේ ඇඟබද්දට එරෙහිව ගල් කැඩූ ඒ.E. ගුණසිංහලා වැනි અભීත තරුණයින් අවශ්‍ය යුගයක අතේ ඇති පාට කොඩි හිසේ තියෙන පාට තොප්පි ගලවලා මිටිය ගමුද අතට අද ටෙලිවැකියෙන් ඒ පිළිබඳව ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අද දවස මැයි පළවෙනිදා මේ දවස ලෝකෙම එක මිටට සමරණ දවසක්. සමහරුන් අද දවස ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනය කියලා හඳුන්වනවා. තවත් විටක කම්කරු දිනය. තවත් විටක මැයි දිනය නේද. මේ විවිධ නම් අතුරින් මැයි දිනය තමයි හුඟක්ම ප්‍රසිද්ධ වචනය. හැබැයි ඉතින් කම්කරුවා යන්නෙන් ව්‍යුත් උත්පන්න කරලා මැයිදිනයක් කතා කරන්නට බැහැනේ නේද. කම්කරුවා ගැන ශ්‍රමයෙන්තරව කතා කරන්නටත් බැහැනේ නේද. ආං ඒ නිසා මුලින්ම ශ්‍රමය ගැන කතා කරලයිමු. ඇත්තටම ශ්‍රමය නැත්නම් ලෝකයක් නෑ. ධනයේ මූලාශ්‍රය ශ්‍රමය බව අවිවාධාත්මකයි නේද. සත්‍ය වශයෙන්ම සකල විද මානව පැවැත්මේ ප්‍රථම සහ මූලිකම කොන්දේසිය ශ්‍රමය බව අපි දන්නවා. දැන් ඇත්තටම මේ බහන්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කිරීමට පුද්ගලීන් දරන කායික සහ මානසික වෙහෙසටනේ ශ්‍රමය කියන්නේ නේද. දැන් මේ කායික සහ මානසික වෙහෙස දරන්නට තමයි අපි කම්කරුවා එහෙමත් නැත්තම් ලේබ කියලා කියන්නේ. මේ සමස්ත ලෝකෙම නිර්මාණය වෙන්න වන්නේ මානවයා දරනු ලබන වැයකරනු ලබන ශ්‍රමය මතයි. සමහරුන් සරලවම කායික ශ්‍රමයට නාටාමිල ගල් කඩන්නන් රෙදිවියන්නන් යකඩ තලන්නන් දක්වනවා. මානසික ශ්‍රමයට ඔය ගුරුවරුන් ගණකාධිකාරිවරුන් වෛද්‍යවරුන් කළමනාකරුවන් ගැන කතා කරනවා. නමුත් මේ පොදු අර්ථයේදී මේ කායික සහ මානසික ශ්‍රමය හරියටම වෙන් කරලා මේ මෙහෙමයි කියලා ඉරි අඳින්ට බෑ. ඒ නිසා අප සමස්තයක් ලෙස මේ ශ්‍රමිකයාගේ දිනය ලෙස අද දවසට පුළුල් අර්ථකථනයක් දිය යුතුව තිබෙනවා. ඇත්තටම ශ්‍රමිකයා අර්ථකථනයේදී පුහුණු නොපුහුණු අර්ධපුහුණු සහ වෘතිය වශයෙන් වෙන්කරගන්ට පුළුවන් බව ඇත්ත. දැ රටක ශක්තියට එවුනාට මේ සියලු දෙනාගෙම දායකත්වය වැදගත්. දැන් ඇත්තටම ශ්‍රමයට ඉල්ලු මහදන්නේ කවුද හාම්පොත්තු. කම්කරුවා එහෙමත් නැත්තම් ශ්‍රමිකයා නැතිව බහන්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරලා ලාභවපයන්ට බැරි බව හාම්පුතුන් දන්නවා නේද. දැන් එහෙමනම් ලාබේ කියන වචනයත් ඔවුන් එලියටාව. ලෝක ඉතිහාසේ පුරාම හාම්පුතුන් සොයන්නේ ලාබය. හොඳේ හාම්පුතුන්ගේ මේ ලාබය සොයාගිය ගමන නිසයි ඇත්තටම මැයි දිනේ එහෙමත් නැත්තම් ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනිය බිහිවෙන්නෙත්. ඒ ඉතිහාසයත් කතා කරලම අද අපේ කම්කරුවට මොකද වෙලා තියන්නේ කියලා බලමු නේද. අද ලෝකයටම යුක්තිය සාධාරණත්වය මානව අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරන ඇමරිකානු ඉතිහාසයේ කල්ලු පැල්ලම් බොහොයි. හොඳේ එක්දා සටසියේදි පමණ කාලයේදී ඇමරිකානු කම්කරුවන් නැතහොත් ශ්‍රමිකයා වහල් සොරෝ පෙහිලා තමයි සැලකුවේ. හුදෙක්ම ලාභය සොයාගිය හාම්පුතුන් ධනපතියන් පැය පහළව විස්ස වැඩගත්තා. එක්දස් අටසි අසු හයේ වර්ෂයේ ඔය ඇමරිකාව පුරාම වැඩවර්ජන හා පෙළපාලිවලින් යුතුන් අරගල වසරක් බිහුණා. ඒ සටනෙදී කම්කරුවන් ඉල්ලා සිටියේ පැය අටක සේවාමුරයක්. එක්දහස් අටසි අසු හයේ මැයි පලවෙනිදා. ඔය චිකාගෝ නගරේ පැවති වැඩවර්ජනය අවසන් වුණේ පොලිසිය කම්කරුවන් හා ගැටීමෙන්. මැයි තුන්වැනිද වන විට මේ ගැටුම් හොඳටම උග්‍ර වුණා. පොලිස් වෙඩි තැබීමෙන් හය දෙනෙකු මිය ගියා පනස් දෙනකුට වැඩියෙන් තුවාල ලැබුවා. එදා කම්කරුවන් අතේ තිබුණේ සුදු පාට කොඩි. ඒවල් ලෙයින් රතු වුණා. ඒ නිසා තමයි අදත් ඔය රත් පැහැකොඩි භාවිත කරන්නේ. එදා කම්කරු සටන මෙහෙ වූ අභීත නායකින්ව එල්ලලා මැරුවා. ඇත්තටම ඒ වෙනකොට ඔය බ්‍රිතාන්‍යයේ ප්‍රංශයත් ඇතුළු යුරෝපයේ කම්කරුවන් ගෙනුත් මරමරා වැඩගත්ත ක්‍රමවේදයක් තිබුණේ. කාන්තාවන් විතරක් නෙමේ පුංචි දරුවන් සහ මහල්ලු මිනිසුන්ගෙන් පවා වැඩබිම්බල මලේච්ච ආකාරයෙන් වැඩගත්තා. එදා චිකාගෝ නගරේදී දිවිපු පහුදා දිනාගත් ඔය පැය අටේ සේවාමුරයත් එක්කයි අද මේ ජාත්‍යන්තර කම්කරුදිනය සමරන්නේ. දැන් අපේ රටෙත් එක්දස් නමසේ විසි අටේදී ප්‍රථම මැයිරැලිය පවත්වල තියෙනවා. දැන් ඊට මුල්වුණේ ඒ ඒ ගුණසිංහ නම් තරුණයක්. එදා ඔය සුදු ජාතිකින් ඇඟ බද්ධ කියල එකත් දැම්ම. ඇඟ බද්ධට විරුද්ධව ඔහු සටන් කලා. වැඩිහිටි වියට පත්වන හම ඇඟ බද්දක් ගෙවන්න. එදා සුද්දු නියම කලා. ඒක ගෙව්වේ නැත්තං ගල් කඩන්ට නියම වුණා. ඒ ඒ ගුණසිංහ තරුණයා මේ ම්ලේච්ච බද්ධට එරහිව කළුගල් කඩමින් තැවන්ත විරෝධයක් නිර්මාණය කලා. එනිසා අන්තිමට සුද්දට ඇඟබද්ද අකුලගන්ට සිද්ධ වුණා. ඒකයි අදත් ඔය ඒ ගුණසිංහ අත මිටියක් තියෙන්නේ. හොඳේ කාලේ දැන් අප අතත් අදත් තිබිය යුත්තේ ඇත්තටම මිටියක් නෙනේද. ඒ මේ රට පාලනය කළ කරන දූෂිත දේශපාලනය බිඳ දැමීම සඳහා නේද ඔවු අපේ අතේ මිටියක් තියෙන්න්න ඕනේ. අවාසනාවකට අප අත අද ඇත්තේ පාට පාට කොඩි. අප අත අද ඇත්තේ පාට පාට තොප්පි. පාට පාට ඇඳුම් ඇත්තටම අද ඇත්තේ කම්කරුවාගේ ශ්‍රමිකයාගේ අයිතිය වෙනුවෙන් කතා කරන වැඩ කරන සටන් කරන දිනයක් නෙවෙයි අද ඇත්තේ දේශපාලන පක්ෂවල සාමාජිකින්ගේ රැස්වීමක් හමුවක් පෙළපාලියක්. දේශපාලන නායකින්ගේ හිස් කයිවාරු පම්පෝරි කතා අහල ගෙදරයන නේද සමහරක් වෙලාට ගෙදරයන්ටත් අමතක වෙලා කොහේ හෝ කානු පල්ලක වැටිලා උදේට ගෙදර යන මිනිස්සු ඉන්න රට. ඊට නායකත්තේ දෙන දේශපාලනක්ඥීන්. එහෙමයි තියෙන්නේ. දැන් අදවන විට බදුබර ඇත්තේ අහස උසට. සුද්ද ගහපු ඇඟබද්ද විතරයි තාම අඩු. මැයිදින තහනම් කරපු මැයිදිනවලට වෙඩිතිපු ඉතිහාසයක්ද ඔය සමහර පක්ෂවලට තියෙනවා හොඳේ විශේෂයෙන් අද පවත්වන මැයිරැලි දිහා බලන්න සමහර රැලිවලට එන තම දේශපාලන පක්ෂේ නායකයට ආචාර කරන්ට ඇ ඒ උන්දට ගරු කරන්ට ඔය එක ගේට්ටුවකින් විතරත් තෙරපිලා කම්කරුව යන්ට ඕනෙ නේද කම්කරුව නෙමේ එ පක්ෂේ සාමාජිකය හොඳේ මේ කම්කරුවගේ දිනේ හෝ ජාත්‍යන්ත කතාන්තරකම්කරු දිනය නෙවෙයි. මේ තියෙන්නේ එක එක පක්ෂවල රැස්වීම්. අද ඇත්තටම ධනපති පන්තියේ ආධාරක බවට පත් වූ අතිශය පසුගාමී බලඇනියක් බවට කම්කරුවන් පත්ව නැද්ද කියලා හිතන්ට වෙනවා. පාට පාට කොඩි පාටපාට තොප්පි තම අත ඇති තම පක්ෂයේ නායකයාගේ පින්තූර වෙනුවට ඔවු ඇඟබද්දට එරෙහි මිටිය අතට ගත්න් ඒ ඒ e ගුණසිංහල අවශ්‍ය බව අද ටෙලිවැකිය මතක් කරනවා.